მე ვიცხე ყველა ზუკნას კიდია ყველა შიდა და მიწაზე რომ ყველა მოკნას კიდია ყველა კლუბიჩ კიდია ყველა პუტა კიდია ყველა პუტა მე ვაგვარდები ფასებს ყველა წენაზე და ოფიქრებლად პირველივე შეხოც რომ აძლევს და ხედავე ზუგნადროს როგორ ატარებს ვიღაც ფიქრობს მადარდებს მიგზავნის კრინებს და კადრებს კიდია სად ვისთან და როგორ ამთავრებს ყველა ზუგნაღირს ბარზე ვანშავთ კლუბის ტუალეტი და გამშოთ მეკი მანის დაკ მინდა ჰო არ მოდრო შენთან სათამაშოთ გაჩნდა ნუ ხაკ მალე ზამთარი მოვა შეწყდე შენი თავის თითიდან წავა ხომ მეცრამ დრო ხომ მეცრამ დრო ჰოლოკოსტ ბიჩ ხომ ცი მოვა ზუნას კიდია ყველა ლაში და მიწაზე რომ ყველა მოკნას მკიდია ყველა მის ქალს ბეიბი მე ყველა მეცნობს მკიდია ყველა ბეიბიც მკიდია ვინც ამას ითხოვს ვინც არ უნდა ჩამეკითხოს ლოცლებ წამებით დროს არ ვაკითხებ ბრბას თუ აკრიტიკებენ ბროს გავზარდეს ის გასვლის სახიდან ქალმაცლის Emotions რომელიც არაფერი არ ღირს დამოკიდებული მუსიკაზე ვარ ქალიტანით ვერ თობი ძვმიანა მინჩი ორიგამით სანამ ეს ბოზები აქ ერთობიან ორი გრამით ვარ სადა მაკბუგი მენის მადა თან კარგად ვცნობ თავს ვარ კარგად ფეიკ ბოზები რაღაცებს მოაჯერებენ ნაგლად suck my dick suck my dick uh uh suck my dick uh uh Suck my dick, bitch, ну их не бить драматик Шен, ола, бой, замети, вардак